Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis hum, Luciano Seghesio, je m'occupe surtout de mise en place d'expositions. Je suis Andrea Di je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassan, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. On est au fort de Bar. Dans les temps anciens, le fort était une vieille forteresse militaire en défense de la vallée. Maintenant, après une grande restructuration, il est devenu un pôle muséal très important très connue au nord de l'Italie. Dans les salles, on va mettre en place une euh, exposition des artisans de l'artisanat euh, de tradition de la vallée d'Ost. Je suis Luciano Seghesio. Il y a 30 ans que je travaille dans le graphisme avant et il y a une dizaine d'années que je, m'occupe surtout de mise en place d'expositions. D'expositions dans ce cas d'artisanat typique, mais en général d'expositions dans tous les secteurs. Sto mettendo questi spessori per, per attaccarli poi sono per, per, per mettere su photos des oggetti C'est une mise en place un peu particulière. Cette année, pour le Covid, la Vallée d'Ost, pendant l'été, n'a pas fait la traditionnelle exposition concours. Cette année, on a fait euh, l'exposition tout à travers le web. C'est pour ça que euh, cette exposition permettra à la personne de voir tous les objets, tous les objets primés. Je cherche de faire la composition, comme l'a fait l'artisan, pour être le, plus semblable possible. Et je regarde la, photo pour chercher de, mettre euh, dans la même façon les pièces. Voilà la cornaille. Ici, on a un tata, que c'est toujours un jeu. Ici, on a le soulier en bois, que sont le sabots. Adesso vabbè le luci tanto è spenta, poi si potrebbe puntare quella lì. Questa volta abbiamo avuto la fortuna eh, di essere ospitati in sale, mh, mm, secondo me, le più belle qui al Forte. E, ehm, e questo permette di mettere molto in valore l'oggetto e soprattutto l'oggetto di tradizione, l'oggetto in legno, anche se fatto eh, con diverse essenze perché le pareti così grigio scure eh, mettono in evidenza eh, in maniera mh, mm, estetica, in maniera molto bella l'oggetto. Quello che noi abbiamo fatto Uh, è soltanto di eh, utilizzare le pareti eh, con delle grafiche molto semplici. Opere bianche e nere soprattutto che non siano troppo, cioè se metto due galletti non ne metto di più, Certo. E metto, adesso posizioniamo tutte queste negli spazi dove ci saranno un po' più pareti scoperte e poi eh, cominciamo a piazzarle. Eh. La chose plus particulière dans cette mise en place, c'est le fait de euh, mettre en valeur aussi tous les autres artisans qui n'ont été pas primés avec des photos qui euh, seront placées euh, comme scénographie dans dans les murs. La lumière, euh, disons que euh, c'est un métier encore à, part, <laughs> parce que la lumière, c'est à la base de ce travail. On ne peut pas penser à faire une mise en place euh, sans lumière. Disons que la lumière est, l'interaction parfaite avec la mise en place et doit être pris en considération dès le commencement du projet. Tu dois penser à l'objet, comment il doit être illuminé, avec quelle lumière, et s'il doit être une lumière directe, indirecte, si tu veux euh, une ambiance euh, très sombre mais l'objet très illuminé, c'est une chose, euh, c'est le projet dans le projet.